Pinakabighanan na di ko mapigil ang aking nadarama May chinita, girl, may chinita Girl, sa iyong tingin, palang ako ay natulong na Mga titig mo sa aking nakabighanan na Di ko mapigil ang aking nadarama